Bueno, estamos aquí concentrados hoxe para exixirlle ao Goberno e tamén á Administración que reverta a aplicación do Pacto de Rendas, o Pacto de Perdas que asinou con Comisión CUGT e que vai supor a perda de poder adquisitivo de todas as empregadas e empregados públicos de entorno a un 10% nos vindeiros tres anos que se eso sumado o que levamos perdido ata agora, dentro do ano 2010, que as sucesivas crises económicas e tamén o recorte do 5% do goberno de Zapatero, e ainda tendo en conta tamén o mal acordo chamado para o mellor emprego público, vai nos deixar un ese 17% ata agora perdido, máis 10%, en torno a un 30% máis ou menos de perda para adquisitivo nos vindeiros anos, acumulado. E, eh, ademais diso, tamén renunciamos á forma de negociación oscurantista que fixo o goberno con comisións e UXT eh, CESIF tamén, que ponteou a Mesa Xeral de Administracións Públicas, onde estamos representados os sindicatos maioritarios nos nosos territorios, como somos a CIGA en Galiza. É unha absoluta indecencia que dúas organizacións sindicais acaben de pactar co goberno do Estado que os empregados e as empregadas públicas vayamos seguir perdendo poder adquisitivo durante tres anos durante tres anos. Non é que haxa unha imposición unilateral dun goberno, como aconteceu outras veces, impoñendo unha conxelación salarial ou unha suba insuficiente das nosas retribucións. Non, non, é que hai dous sindicatos que andan dicindo salario conflito e nin salario nin conflito, traizón unha auténtica traizón aos empregados e empregadas públicas. E nin nos imos calar, nin imos consentir que un goberno e unhas asociacións sindicais impoñan uns criterios que son totalmente regresivos e que nos fan seguir perdendo poder adquisitivo. Ademais de asinar un pacto de perdas das nosas rentas salariais, toman outras medidas como a consolidación da tasa de reposición como mecanismo de xestión dos recursos humanos na función pública e isto que fai é dificultar todavía máis que haxa personal suficiente para prestar os servicios con calidade e que precariza as condicións de traballo e favorece a creación de chiringuitos fora do ámbito do público. Polo tanto, non só nos precarizan as condicións económicas, sino que nos precarizan as condicións salariais e abren a porta eh, dun, facendo un brinde ao sol con, con medidas como a subilación anticipada sin tomar as medidas necesarias para leválo á práctica nin dar o soporte orzamentario necesario para que isto sexa unha realidade. Estamos nun contexto de, de, de acabar ca temporalidade da administración pública e o pacto de, que firmaron comisións e UGT e non elimina a taxa de reposición, co cal aumenta a temporalidade ou vai conseguir eh, consentindo ese aumento da temporalidade. Por iso, dende a CIGA, propoñamos algo moi sinxelo, que era cláusula de garantía salarial, manter o poder adquisitivo, e a maiores o compromiso de sentarnos a negociar a recuperación do poder adquisitivo que levamos perdido. Para iso era moi sinxelo, 5% para os tres vindeiros anos, é dicir, 22, 23 e 24 con efectos retroactivos, e ademais da eliminación da taxa de reposición, e todo iso incluindo a cláusula de garantía salarial.